Quero ver quando Kassab vai vir assistir a Copa aqui nesse sofá. Aí, Kassab, já que você deixa tudo acontecer aqui nessa rua, vem aí, ó. Vem tentar passar aqui nessa calçada. Ver se você consegue. Tudo bloqueado, ó. Talvez passe aqui uma cadeira de rodas, né? Então pela rua Olha aí que beleza. Ninguém faz nada. A situação só tá piorando. Com o Almirante Marques Leão. A rua que o Kassab não conhece. Absurdo. Olha aí. Que beleza. Onde a lei aqui é não existe. Aqui vale tudo.